ciid wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeenna xogta dahsoon waana sagaalkii bisha juulaay laba kun iyo labayo labaad barnaamijka waxaynu ku soo qaadanaynaa qodobo ay ka mid yihiin hubka khatarta ah ee ruushku dhowaan u isticmaalay dagaalka yukrain kaasoo la mida bamka nukliyaarka dowladda jarmalka ee dhaqaalaha yurub hogaaminaysana waxaa la sheegay inay huruday uun oo uu haatan toosiyey dagaalka yukrain xilli madaxweynaha ruushka valadimir putin isna uu ku reexaya dhaqaalaha jarmalku inuu noqdo mid qarka u saaran inuu burburo ku soo dhowaada barnaamijka dowladda ruushka ayaa dagaalkeeda bariga ukrain waxay ciidamadeedu adeegsadeen gantaalihii ugu dambeeyey kuwaasoo awooddooda ay la mid tahay tabamka nukliyeerka waana gantaalaha baabi'inaya masaafo dhuuleed oo ballaadhan sida ay sheegayaan warbixinaha ruushku gantaalaha tornado s waxaa loo arkaa mid ka mid a ah isbedeladii ugu dambeeyey ee moosco ee dhanka gantaalaha waana gantaalka sida fudud u dhaqdhaqaaqi kara saanada tornades waxaa ku rakiban lix dhuumood oo saddex boqol oo milomitir ay dhuuntooda tahay waxaana cabayntooda ay qaadanaysaa saddex daqiiqo oo keliya waxaana si toosa looga maamuli karaa oo laga hagi karaa goobta dagaalka ama meelka durugsan waxaana ay ku qalabaysan tahay saanada xakamaynta iyo ridista tooska ah iyadoo ay ka dhacayaan gantaalaha ridada gaaban iyo kuwa riddada dheer kuwaas oo ugu badnaan gaadhaya masaafo boqol iyo labaatan kilomitra sida laga soo xigtay warbixinaha ruushka rasaasta laga soo tuuro tornaadi s waxay u dhigantaa awoodda bamka nukliyeerka maadaama ay baabi'inayso masaafo dhuleed oo gaadhaysa toddobiyo lixdan higtar majalada maraykanka ee the national interest ayaa waxay sheegaysaa in saanadan ruushka ee tornaadi s ay tahay hub khatara oo hubaala oo uu mid mid ama dhammaanba hal ma ridi karo waana saanada loogu talagalay in lagu burburiyo gawaarida gaashaaban cutubyada madaafiicda iyo gantaalaha garoomada diyaaradaha xarumaha taliska iyo la socodka diyaaradaha joogga hoose ku duulaya sida helikobtarada iyo weliba ciidamada lugta dhanka dalka jarmalkana wakaaladda bloomberg ayaa waxay sheegtay in iyadoo ay jirto cabsi baahsan oo laga qabo dardargelinta shaqooyinka badan ee lagu waayaya hay-adaha waxsoo saarka iyo joojinta ay warshado badan ay joojiyeen waxsoo saarkii ay xaaladduna haatan ka sii dartay wakaaladdu waxay xaqiijisay in go'aanka buutin uu ku dhimay boqolkiiba lixdan gaaskii dhex mari jiray dhuunta weyn ee shidaalka geysa yurub uu walaacaas jiray haatan isu rogay midnaba bloomberg oo tix raacaysa walaaca isa soo taraya ee ku saabsan kasii darista xiisadda dhanka tamarta ee aan hore loo arag ee soo food saartay dhaqaalaha jarmalka dhaqaalahaas oo ah ka ugu weyn qaaradda yurub ayaa warbixinteeda waxa ay ku tidhi muddo dheer qaar ka mida ah warshadaha jarmalku waxay shaqaynayeen saacad kasta oo aan kala joogta lahayn si lama filaana ah u joogsatana alaabta dhalaalaysaa way sii adkaanaysaa nidaamkuna wuu dumaya iyada oo la eegaya cabsida sii kordhaysa ee laga qabo hoosu dhaca dhaqaale oo ay sababu tahay sahayda gaas la'aanta aanta ayay hay-addaasi waxa ay ku macnaysay in khataraha noocani ay gaadhayaan meel ka fog inta iyadoo ay iman doonto bay tidhi in xilligaa jiilaalka uu barafku isku dabooli doono guryaha warshaduhuna ay albaabada u xidhmi doonaan muddo tobanaan sannadooda dhaqaalihii jarmalku waxa uu ku soo kobcayay gaas qiimaheedu jabnaa oo ay helayeen jawaab celintii la doonayay in laga bixiyo baahida dhaqaalaha ee baryihii dambe sii kordhaysay ayaa iyana inta badan waxa ay ahayd oo la soo jeedinaya in la dhiso dhuumo shidaaloo cusub oo loo maro ruushka maanta cahdigaasi wuu dhammaaday shirkaduhuna waxay bilaabeen inay la noolaadaan xaqiiqada cusub master wolfgang han oo ah maamulaha kooxda la talinta shirkadda tamarta ayaa laga soo xigtay isagoo leh laba ama saddex sano gudahood kuma sixi karno khaladkii labaatan sannadood soo dhacayay haatan warwarka jira ayaa isa soo taraya shirkadaha soo saara macdinta waraaqaha iyo xitaa cuntooyinka ayaa laga yaabaa inay yareeyaan tirada goobaha wax soo saarkooda ee gudaha jarmalka ama ay goobahaasi xadhmaanba taasoo kor u qaadi doonta shaqooyinka lagu waayayo qaybaha wax soo saarka horseedina doonta dhaawac joogto ah oo uu la kulmo dhaqaalaha dalka jarmalku dowladda jarmalka oo weli ku tiirsan in ka badan saddex meelood meel sahayda gaasta ayaa waxaa kor loo qaaday heerka khatarta iyadoo la gaadhsiiyey heerka labaad ee ugu dambeeya ee feejignaanta waxayna u badan tahay in waddankaasi uu waajaho wakhtiga runta bisha soo socota marka qulqulka gaasta ee maraykan nord stream uu joogsado